ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಪೈನಾಪಲ್ ಅಥವಾ ಮುಂಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನನಾಸನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾಯಿತು ಇದನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಹೀಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುದು ಬೇಡ ಅದು ಮೆತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮೂರು ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕುವ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯನೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷದ ಅಂಶ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರುದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಹುಟ್ಸುಗರಿಗೆ ಹಸಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಕರೆದಂತಹ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ಉಂಟು ಕಡಿಯೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಕಾಯಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಂಪು ಕುಮುಟೆ ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಐದು ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಬೇಕು ಕಡಿಯುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರುಚಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಾಕು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಕಡ್ದಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಕಡ್ದಂತಹ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂದಕ್ಕೆ ಕಡ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗೂ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು item side dish dry fruits ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕರಿ